құрметті тойға жиналған қауым ассалаумағалейкум той құтты бола берсін құлдарыңызға алладан не тілесе тілек қабыл болсын аумин бәрекелді міне иншалла аумин болсын рахмет той жұғысты болсын ағай міне қуана білгенге құт қонады бағалай білгенге бақ қонады деген қадірменді ағай міне қазақта керемет жақсы сөз бар ағай міне алтынбек аға келіңіз міне алтынбек ағамыз бағана шақырым шақырған болатынбыз ағай міне ардагер шабандоз елдің еркесі талай шабандоздардың ұстазы алтынбек палуан ағамыз қадірмен ағайымыров шәкірт тәрбиелеп жатқан азамат Ассаламу алейкум тойға жиылған құрметті көпшілік мына таңат бауырымыз махамбет ақсақалдың ұрпақтары құда қаласа мынау ниеттеріңіз қабыл болсын отбасы аға шағаларыңыз аман болсын жарым алла қабыл ет жарым қаудың қабыл ет бізге доброй бағдаулет қыдырларып бақ қонсын деп десеңіз тілегіңіз қабыл болсын мұратыңыз асып болсын құда қаласа елімізде тыныштық жерде жұғысты болсын аман есен ойнап күліп тарқасын көкпар жерде жатсын мына жоғарғы мәреге жетісайдан келген өткенде ғана дүбірлі дода көкпар беріп елдің батасын алған қолшығаш бауыржан ағамыздың қасқа қасқа есімді сәйгүлігіменен мақтаралдан келген әшір қажи көкеміздің баласы досжан шаңын тастады қадірменді ағайын